तो कैसे हैं आप लोग आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मौसम पे जिसमें बड़े बड़े लोग नहाने से ऐसे डरते हैं जैसे फवारे की जगह एके फोर्टी सेवन लगी हुई हो पता नहीं कितने दिन गुजर गए सूरज अंकल का थोबड़ा नहीं देखा ये आंखें फाड़ सर्दी पता नहीं क्या कर रही है सर्दी इतनी होगी गई कि इस मौसम में या तो फिर दो कंबल हो या कंबल में दो हों तभी तो शादियों का सीजन आया हुआ है वैसे शादियों वाले मजे में रह गए इनके तो सर्दियाँ जैसे तैसे कट जाएंगी लेकिन हमारा क्या होगा कातिया और जो लोग मोबाइल लव का सीन कर रहे हैं इनकी भी कुछ मौज तो है कंबल में घुस के वीडियो कॉल पे कम अज कम अपना नूनू तो हिला ही लेते हैं आप जितने भी टैलेंटेड हो सर्दी में आपका टैलेंट यूज उकड़ जाता है जैसे रिश्वत ना लेने वाला पुलिस वाला और सुबह सवेरे उठने का तो दिल ही नहीं करता वैसे जिगर है इन लोगों का जो इस मौसम में भी सुबह सवेरे मोटरसाइकिल पर सत्तर की स्पीड पे अपने दफ्तर जाते हैं और पहुंचने के बाद दो घंटे तक तो इनकी उंगलियां ही काम नहीं करती फिलहाल तो सर्दियां ऐसी हैं कि कोई पानी वाला पिस्टल दिखा के भी किसी को लौट सकता है ये क्या बात करता है ऐसी कड़क सर्दी में सिर्फ एक ही ऐसा सुपरमैन है जो आपको मौत के मुंह से बचा सकता है और वो है मोमफली वाला क्या मतलब मोमफली वाला नहीं मोमफली नहीं मेरा मतलब मूंगफली वाला देखा आपने लापरवाही का नतीजा है इस मौसम में नौजवान और गैर शादीशुदा लड़कों की तो हालत ये होती है कि इनके उठने से पहले ही इनकी फीलिंग उठ जाती है लेकिन जैसे ही सर्दी और पानी याद आता है सारी फीलिंग ऐसे जाती है जैसे अंधेरी में शॉप पर इस मौसम में हम अपनी पसंद की फिल्में सर्च तो कर सकते हैं लेकिन अपनी डुगडुगी नहीं बजा सकते और लड़कियों को तो इस मौसम में भी सर्दी नहीं लगती क्योंकि या तो वो फैशन कर सकती है या फिर सर्दी से बच सकती है और सुबह सुबह उठ के जब कमोड पे बैठना पड़ता है फिर पता चलता है की जिंदगी क्या है बैठते ही पूरा पिछवाड़ा यूं सुन होता है जैसे किसी ने सुन करने वाला टीका लगा दिया अभी और सुनिए और अगर पानी भी ठंडा हो तो जब बंदा बाहर निकलता है तो ऐसे चल रहा होता है जैसे आठ महीने वाली प्रेग्नेंट औरत मजा आया अच्छा और जब बंदा उठता है तो पिछवाड़े पे टिकटॉकर के रिंग लाइट का निशान छपा हुआ होता है ये सब करने के बाद बंदे का दिल करता है कुछ देर तवे पे बैठ कर राहत ले लो फिर आते हैं वो जहनवी लोग जो आपकी गुद्दी पर ठंडे हाथ रख देते हैं और फिर कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान से गलती भी हो जाती है लेकिन कभी कभी गलती से इंसान भी हो जाते हैं ये उस गलती का नतीजा होते हैं जो आपकी गुद्दी पर ठंडे हाथ रखते हैं ऐसे अगर आशिक मशूक को एक दूसरे से इम्तिहान लेना है तो सर्दी में इसकी गुद्दी पे हाथ रख दो अगर गालियां पड़े तो समझ लो इश्क झूठा है समझ लो जान समझ लो इस सर्दी में जो लोग आपसे हकीकी मोहब्बत करते हैं वो है आपके अम्मी और अबू जब भी आप बाहर जाने लगो आपको सब कुछ पहनवा के बेचते हैं की बेटा टोपी भी पहन लो बेटा जैकेट भी पहन लो बेटा मफलर भी ले लो सब कुछ पहना के बेच और सब कुछ पहनने के बाद बंदा ऐसा हो जाता है जैसे मंडी में सामान से लदा हुआ खोता होता है गाड़ी <laughs> गाड़ी <laughs> ऐसी सर्दी में जो दोस्त आपको पीछे बिठाकर बाइक चला रहे हैं यकीन माने ऐसा सच्चा दोस्त दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा मंजिल पे पहुंचने के बाद इसका मुंह पत्थर का बन गया होता है इस तरह के दोस्त अगर इंडिया में होते और इस तरह सफर करने के बाद अगर उसका मुंह पत्थर का बन जाता तो यकीन माने लोग उसकी पूजा करते वैसे इतना दिमाग तो साइंसदानों को एटम बम बनाने में नहीं लगा होगा जितना यहाँ हमें गर्म ठंडा पानी मिक्स करने में लग जाता है वैसे मैं तो अभी भी ठंडे पानी से डरता हूँ क्या समझा नहाता हूँ नहीं <laughs> ऐसे आजकल तो लोग बद भी ऐसे देते हैं कि अल्लाह करे रात को तेरे पास कंबल भी ना हो और कोई पंखा चला दे खैर तो ये थे सर्दियों में गरीबों के दुख अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप भी गरीबों के दुख में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें